Boas estresadas. Na historia que imos contar hoxe temos amor, drama e conflito. Todo un combo. Unha historia moi Romeo e Julieta e a vez moi xogo de tronos. Imos a falar dunha galega que foi nomeada Reiña de Portugal despois de morta. Así que comezamos ca historia. No ano 1325 nace Inés de Castro, filla de Pedro Fernández de Castro, primeiro señor de Monforte, e de Aldonza, Lorenzo de Valladares, Que que importancia ten saber quen era o seu pai e a súa nai? Pois saber que Inés pertencía á nobreza e, ademais, era familiar dos reis de Castela. Como chegou a Portugal Inés? Pois porque era un matrimonio, pero non, non o seu, sino o da súa curma Constanza de Castela, da que ela era a súa dama de compañía. A ela sí que lle dixeron Constanza a Portugal e a casarte con ese señor, que seguramente nin coñecía. Así que, en 1340, a las Vaguinés con Constanza. Que o que foi o que pasou? O match non sucedeu entre Pedro e Constanza, sino entre Pedro e Inés. Xa sabemos que os matrimonios apalabrados casi nunca funcionan. Sin embargo, Pedro e Constanza, obviamente, casan igualmente. E a par, eh, Pedro ten unha relación con Inés. Dice que Constanza era coñecedora desta historia. Tampouco sería moi difícil, a verdade e intentou separalos eh, facendo a madriña do seu primeiro fillo, do primoxénito. Sin embargo, esta xogada saleulle mal porque o seu fillo morreu aos poucos días de nacer. A outro que non lle gustaba esta historia era o pai de Pedro, Alfonso IV de Portugal, que en 1344, farto desta relación, botou a Inés ao castelo de Albuquerque. E vos credes que sirveu de algo? Obviamente non. Dice que se carteaban e incluso que Pedro a visitou algunha que outra vez. Cinco anos despois de ser expulsada, en 1349, Constanza falece no parto da súa última filla, María. Chega o momento da nosa Inés. Por fin se pode volver a reencontrar co seu namorado Pedro. Volve a Portugal, en concreto a Coimbra, ao mosteiro de Santa Clara. E ali é onde se combina a historia real e a lenda. Dice que en 1354 casa en segredo con Pedro. O que sucede é que non existe ningún papel que acredite que este matrimonio se deu, e sería moi complicado porque ademais eran familiares e necesitaban unha bula papal. Sin embargo, cando Alfonso IV de Portugal se entera de todo isto, pois se xa non lle gustaba a Inés, <laughs> tampouco lle va a gustar que se casasen e decideu que era o momento de quitarla do medio. El seguía temeroso de que se seguía este matrimonio con Inés, eh, pois o, o a independencia de Portugal eh, perigase. Sobre todo porque eh, Pedro e Inés obviamente tiñan descendencia. Así que en 1355, aproveitando que Pedro estaba de caza, ala foi Afonso IV con tres señores, porque obviamente Alfonso IV non iba a ensuciar as mans de sangre. Eh, tiraron camiño onde se atopaba Inés. Dice que Inés, sabendo que o seu sogro iba a asesinala, eh, intentou que se apiadase da, da súa vida rodeándose dos seus fillos e fillas. A realidade é que ese día de 1355 Inés é asesinada a máis desas tres persoas que iban con Afonso IV. Imaginadevos como se puxo Pedro cando chegou da caza e se atopou a súa Inés asasinada polo seu propio pai. Pois, basicamente, comeza o xogo de tronos. Guerra ao meu pai. Plantoulle guerra ao seu pai e, ademais, foi moi decidido en busca dos tres asasinos da súa querida. Dous anos despois, en 1357, logra por fin atopar a dous deles. E que fai? Pois, basicamente, eh, arrancalles o corazón estando vivos. Unha morte seguramente moi pouco dolorosa. E, ademais, en 1360, cando xa é Pedro eh, rei de Portugal, xura que cando asasinaron a Inés, ela era a súa esposa. Así que aquí é o momento donde Inés é nomeada eh, raíña de Portugal despois de morta. Pero non acaba aquí a historia, ou polo menos a lenda do que se conta. Contase que dous anos despois, en 1362, eh, decide sacar o, o cadáver de Inés do cadaleito en Coimbra e leva en cortexo fúnebre hasta Alcobasa. Aquí chega o momento macabro. Supónse que, según a lenda, Pedro eh, manda sentar o, o cadáver de Inés nun trono É ali que todos os nobres portugueses lle viquen a man, ou, bueno, ou o que queda da man despois de tanto tempo. Pero, bueno, ainda queda o momento ñoño ou romántico desta historia. Porque, obviamente, Inés non é enviada de novo a Coimbra, senón que é soterrada na igrexa do mosteiro de Alcobasa. Pero non nun cadalito calquera, sino nun de mármore branco cunha efixe coroada, como raíña de Portugal que foi. Pero a historia de amor non remata aí, senón que chega aos nosos tempos, pois Pedro pide ser soterrado cando falece aos seus pés nun cadaleito similar ao dela de mármore branco cun efixe. E por que os pés e non o seu carón como soe ser habitual? Porque o que buscaba Pedro é que se algún día resucitasen, o primeiro que visen foran a unha ou outro. Bueno, e ata aquí a historia de Inés de Castro, a galega que foi nomeada raíña despois de morta. Esperamos que aprendese moito e volvémonos a ver na seguinte historia.